好，今天我们要来展示的是，哎，用 S4A 来控制的遥控车。那这一台车，它构造十分简单哈，我们就需要一个直流马达，然后在两边加上轮子，然后再最主要的是这个摩托丁扭的板子啊，来控制这个直流马达。那还有一个这个蓝牙模组哈，这个是负责跟呃我们电脑的 S4A 软体做连接。 那当然也要需要一个，诶，九伏的电池来供应这个整个电源。那因为这个车子非常简单，它因为它没有车体，而且又只用一个直流马达，所以呢，它马达只能它的车子呢只能前进或是后退，啊，没有办法左右转。那我们现在就来展示一遍。 好，展示成功，谢谢。